Vittu kun väsittää. Mut hei, onks tää joku Norriksen pätkä? Äh, äh. Joo, mä oon nähnyt tän. Tää on Invasion USA. Vittu, tää on kyllä kova. Niin on, tää on ihan vitun kova. Ihan vitun kova. Tästä oppii kyllä kaikkea siistiä. Hei, haluatko nähdä vähän siistiä juttu? Okei. Okay. Alpo. Niin? Morjens, mitä menee? jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää siistiä sanoa. Sitä... Hyvin se näyttää toimivaa. Kyllä on. Tsukki osaa. No kyllä tsukki on vitu kova. Ihan vitu kova. Melkein yhtä kova kuin tallo. Hei, kumman kanssa lähtisin kaljalle? Jenna Jamesonin vai Chuck Norris? Kun mä Chukin kanssa lähden kaljalle, joo, Chukki. Saisit Jennalta pillua. Ai saa, aika paha. Ei, ei, kun mä Chukin kanssa lähden. Chukki on vitu hyvä. Chukki vetää sua turpaa. Mitä vittua se rupee mua turpaa vetää? Mennään kaljalle, vittu mä tarjoan sille kaljat saat. No okei, sä väistäisit isku ja vetäisit itse sitä turpaa. Ja. Mieti nyt kuinka kova jätkä sä olisit. Se, se jätkä, joka veti chukkia turpaa. Niin olisi ihan vitun kovassa. Vittu vetäisin kaikkia turpaa. Koko vitun maapallossa muuta turpaa saat. Paitsi että Damme tulisi sitten takaa heittäis kiertoilla sua päähän. Mitä vittua sä Jumalauta! Sattana, mitä sä täällä vittu huutanet sä? homo. Vitu paska housu, taas! Ai, ai, ai, ai. Niin Jammu muuten, siinä leffan lopussa niin Tsukki tappaa sen Rostovi. Kiitti vitusti kun kerroit saatana! Tää hauskaa elokuva-iltaa vaan. Sä tehdään hinttari. Vittu mä... No mä... Vittu mä atkan sun paskaksi saatana! Tuke mestään pelkästään sisään ja vittu mennä... Alas jumalaa! Aukaisi ovi! Jokke, meillä on sulle ilo-uutisia! No vittu, tää on kyllä syytä olla sitten lottovoitto. Se on todellinen lottovoitto. Itse asiassa vielä parempaa kuin lottovoitto. Ai jaa, paljonko meikäläiselle tuli? Laita tähän. Saat kaiken ja vielä paljon enemmän. Ai vittu, mä ostan kyllä moottoripyöräjä. Kaikki Chuck Norrikset ja muutama dammea, säkeisen porno. Joo. Kyse ei ole nyt rahasta, vaan jostain paljon suuremmasta, nimittäin elämänhoidosta. Tämä kaikki valtias Sargon on valinnut sinut joukkoihinsa ja pienellä summalla pääset mukaan hänen toimintaansa ja kun tuomiopäivä koittaa, olet pelastunut. Mikä vitun sarkoni! Niin mä, vittu mä arvasin tämän! Niin me todellakin edustamme Pyhän Sargonin luostaria. Sargon on meidän ja sinun suuri pelastaja. Herramme Sargon on valinnut sinut pelastukseen, poikani. Vittuun toi käsi jumalat, mikä vittun poika, me vittuu! Kyllä sinä olet hänen poikansa, me kaikki olemme. Niin, eli pienellä lahjoituksella pääsisit mukaan äh, luostarimme toimintaan. Laitetaanko vaikka näin aluksi 50 euroa? Tai vaikkapa saman tien 100 euroa. Mitä suurempi lahjoitus, sitä suurempi Sarkonin arvostus. Poikani. Mä sanoin, että sä et sano mua pojaksi, saatana! Nyt vittu katkee kurkun jumalauta! huomenna. Äh, huomenta jätkät. Kaunis aamu. Vittu meidän ite käteen, saatana. Käviks täällä jammu jotain porukkaa eilen vielä sen jälkeen, kun mä menin tonne messiin? Joo joo, siis jotain pari hihulia, mutta ei käve enää. Hyvä täällä ei mitään jeesuttelijoita kaivattaisikö? No mitä vittua, en mä anna vittu. Mulla on kauhea on. Meni vittuun, et sä saa. Vittu, mä vedän sua kohta levyä. meni vittuun. Anna vittuun. nyt kaljaa. Et sä saa vittu sitä kaljaa. Vittu! Vittu kaljakin, anna nyt sitä kaljaa oikeesti. Anna kaljaa nyt vittu. Ketä vittuja te ootte? Niin. Mitä vittua te täällä teette? Paljonkohan vittuun saa? Jargonin nimeen! Vangitsen teidät! Onks joku vitun jargon, jumalauta? Painokaa vittuun, saatana alkaa päitä putoilemaan. Dalton. Miseria. j m b u k e e p it. saatana. Ei vittu mun pääni. Ei, ei. Hei, hei, kip. missä sä oot? Täällä näin, mulla on kädet sidottuna vaan. Niin mullakin. Mitä vittu Alpo, onks sä täällä? Joo, täällä ollaan. Ketähän vittu muita täällä sitten on? Sun äijäs. Mahtaa ala ja mun vaikee vetää tyrpää, kun on kädet sidottuna vittu paska. On mulla sitä päävapana. Se oli mä, Jammu. <laughs> Mene vittuun alpasta edestä, saatana! Mikähän meitä viedään? Me tainutettiin jollain vitun nukutuskaasulla. Joo. Ei nää mitään pikkunilkkejä on nää jätkät. Nää on minä raudaluja ammattilaisia vittu. Äijäskin sanoi, kun joukko vammaisia pani sun äites. ei, ei, ei, ei. Ei vittu. Vittu osattu! Limakulli vittu! Morjes, morjes, morjes! No, jätkät! Onks teilläkin käynyt? No, no, hei jätkät, missä te nuolette kaikki jätkät? Missä? Hei Pekkuli, herä, herä, herä, Pekkuli, Pekkuli, Pekkuli, herä, herätys, herätys. Viimein se on tapahtunut. Ne julkais mun jutun naisten unelmia palstalle. Mä on taas, lue koko juttu, se on tossa, tossa lue. Lue. Yeah, no selvä. Ehkä mä sen luen sitten sulle. Niin, no niin. Koko juttuhan siis meni koko loistossaan näin. Oli kaunis kesäinen päivä. Olin juuri lopettanut pitsin nypläämisen ja päätin sen jälkeen käydä pihalla kävelemässä. <laughs> Päätin kuitenkin piruttani kävellä portaat alas, jotta ehkä sattumalta törmäisin rappukäytävän alakerran komistuksiin. <laughs> Pelkkä ajatuskin sai minut aivan kostumaan. <laughs> Mietin kuinka noiden neljän urjaan uroksen kädet koskettelivat minua ihan joka puolelta. Oli niin uppoutunut omiin ajatuksiini, että en edes heti tajunnut, että tuo neljän miehen asunnon ovi olikin yllättäen avoinna. <laughs> nyt jäykistyneen ja pikkuhousut märkänä menin ja kurkistin sisään asunto. Näin yhden noista unelmien miehistä nukkumassa sohvalla. Sydän tykyttäen kävelin hiljaa sisään asuntoon ja mietin kauhulla ajatusta, jos vaikka jäisin kiinni. Siitä huolimatta kosketin hiljaa nukkuvaa Adonista. Ja yhtäkkiä tuo mies heräsi ja sanoi, Huomenta kaunotar, sulla on ihanat tissit. Sitten, kun hetken mielijohteessa, kiihko vei meidät tuliseen suudelmaan. Mutta kiihko ei todellakaan jäänyt pelkään suudelman asteelle. Vaikka olen tulisesti rakastanut poikaystäväni Brynolfin. Tartuin tuota miestä tuulihousuista. Remmäsin ne helvettiin paljastain hän valtaan. Tervetuloa Pyhän Sargonin pakanaleirille! Olen kaikki valtias vapahtaja Messias Gravis Plattenstein! Ja olette täällä orjani siihen asti, kunnes olette täysivaltaisia hurskaita luostarimme jäseniä! Nimessään vittua, homo saatana! Vaiti kurja kristitty! Vitut me mitään kristittyjä olla. Oletteko te juutalaisia vai? Me ollaan ateisteja. Ateisteja! Niin just satanan limaperi. Niin. <laughs> Mä oon kyllä kristitty. Kautta Sargonin! En ole koskaan nähnyt näin paatunutta roskasakkia! Pysytte luonemme niin kauan, kunnes olette täysivaltaisia luostarin jäseniä! Te jäätte hoivaamme pysyvästi! Hoivaa sä äijä säkkes. <laughs> niin ja imennyt. Marjaa! <laughs> Sitten poistuin paikalta perse ja nielurisat kipeänä, mutta tuiki onnellisena. Sen pituinen se. niin, <laughs> missä ne kipe tai jammu tai jalpo? Aloin lukea niille tämän jutun. Niin missä ne on? Hä? No, kun mä sanoin sulle, ne on hävinnyt johonkin. Nyt puhelimekin on jäänyt tuohon pöydälle. Jää! Yeah. No mä jään odottaa. Mä soitan siksi linjalle. <laughs> Juh, okei, okay, juh, juh, soitellaan. <laughs> ai, ai, ai. No, missä ne jätkät on? Kipeta, jamu tai Alpo. Mä haluan lukea niille tämän mun jutu. Missä ne on? Mä sanoin sulle aikaisemmin. Ne on hävin. Mutta ne sais kyllä pian tulla takaisin, koska ei mulla enää viina. Onko sulla juotava? No on. Ne jätkät on ollut kyllä tosi kauan kateissa. Missähän ne oikein on? Ettei vaan mitä paha olisi sattunut niille. Ei, ei voi olla. Tämä maistuu kyllä ihan kusen. Sitten on pakko löytyä jostain. Pakko soittaa rokki paikalle. No niin, tervetuloa ensimmäiselle Zargonin oppitunnille. Koska me päästään vittuun täältä. Niin, koska me päästään vittuun täältä, mä aloin vittuun täältä heti. Vaiti! Saatan. Tämä on oppitunti, minä esitän kysymykset täällä. Lahtinen, kerro näille kusipään runkkarin hintareille Zargonin kolme pyhää käskyä. Uh, uh rakasta Tsarkonia, toteuta Tsarkonin tahto. Tsarkon on kaikki ja kaikki on Tsarkon. Ja kuinka parhaiten toteutat Tsarkonin tahtoa? Totteluna teitä herraspatteesta. Kreivisplatteeksi tai sinulle! Ja sinä lopeta se tuuletus, kun tulee kylmä! Melko hyvin meni Lahtinen. Vielä kun samalla tavalla jatkat, niin tota... Mä olen kun Puolen vuoden päästä voin päästää teidät pois. Eikö sä sano, että mä pääsen pois kuukauden päästä? Sä valehtelit. Vaiti, Sargon ei valehtele! Olen varoittanut sinua Lahtinen aiemminkin jo tästä! En mä jaksa elää! Vartijat, viekää hänet uudelleen koulutettavaksi! Ai minä se punaton Ihan Olette juuri todistaneet Sargonin vihan. Vittu, eihän toi ollut mitään. Sä oot mennyt paljon pahempaakin näin. <laughs> niin just. Me lähdetään nyt ryyppää. Missä on lähin baari? Ei kaveri, musta tuntuu, että nää jätkät on tosissaan. Kukaan ei mene minnekään! Kuule, nyt mä kerron sulle pari asiaa sitä vitun sargonista. Niin. Ja teille kanssa. Sitä ei ole olemassa! Heräkkää vitun anusaivot. Te ilman teidänlaisia vitun sukurutsaavia satana hihkuleita. maailma olisi paljon parempi paikka. Yeah! Kaikki vitun uskonnot pitäis Sargonin myötä tunkea sen vitun paavin persereikä. Niin. Ja toi naama saatana mua vituttaa se vittu! Ai ai! Epäkelpoja yksilöitä, tappakaa heidät! Taitaa on nyt. Joo, veikkaan kanssa. Oli hauska tunte. Joo, mitä bonusta sua toimit? Kentis! Siis paikallas! Koikki! Mitä poikoillanne? Seis! Kukaan ei tee mitään! Halpo, mitä sinä teet? Etkö ymmärrä, tämä on rauhaa rakastava yhteisö? Me vain hankkiudumme eroon kuolleista soluistamme. No sit päästät kipeen ja ammu vapaaksi! Päästäkää meidät menee! Alpo, Ymmärrätkö? Kukaan ei voi rakastaa sinua niin kuin minä ja Sargon. Älä tee tällaisia typeryyksiä. Ammu se saatana kusipää nyt! Anna ase minulle. Sinä et halua tappaa minua. Jos tappaisit minut, niin tekis minulle vain palveluksen. Pääsisin Jargoni luo onnen paratiisiin, mutta et sinä halua tehdä sillä miten me voimme tehdä tälle maailmalle niin paljon hyviä asioita, ymmärrätkö? Ja sille palvelu saa mun sen pääpaskaksi. Niin, no, miten mä voi? Raamattu sanoo, että ei se vahingoittaa toista ihmistä. raamattu, nyt on kyse Jargonin pyhistä myyteistä. Me voimme tehdä niin paljon hyvää tälle maailmalle Jargonin nimissä, sillä sinä olet todellinen kusi! <laughs> Todella tulen toivomaan illalla, että olisit ampunut minut vittuun kumulkkaan! pakko! Ei vittu mikä persereikä, no vuhi vittu. Herrot tänne. Hyvää Joo, jätkät on katissa. Ne pitää löytää äkkiä. Joo joo, täältä ne jätkät katos. Mistä joko muuna? Älä häiritse sen sivupersona. Se ei ole tänään jokomuna. Se on Serlokki. Se auttaa meitä löytää jätkät. Onko sulla viinaa? Oksennusta. Virtsaa. Siemennestettä ja ulosteita sekä napanöyhtöä. Tästä voimme päätellä, että täällä on eletty. No se Ruk, kai sä löydät ne jätkät. Parahin rantana. Ystäväsi löytyvät. Varmasti. Mutta ensin minun täytyy saada tietää heistä kaikki. Kaikki? Niin kuin ihan kaikki. Esimerkiksi pensereiden leveys ja sen vektori vai? <laughs> Kaikki. He ovat paskaa! Paskaa Zargoni saappaissa, joka tullaan raapimaan nyt pois! Ei siinä kaikki! Olen kehittänyt iloksemme pienen pelin. Yeah! Oikealla meillä on Alpo. Ja vasemmalla Jammu ja Kipe. Päästäkää meidät vittuun tätä nyt! Niin Niin sä päättäkää meidät vittuun tätä heti saatana Jeesuksen vittu saatana! Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Gunnar! Ja aina kun käy näin, käy näin. Gunnarilla on yksi ainoa tehtävä. Repiä Alpo kappaleeksi! Mutta me emme ole raakalaisia. Mikäli Alpo voittaa, saavat kaverukset kävellä täältä vapaina miehinä ulos. Mutta mikäli Alpo häviää, jammu ja kipe käristyvät hengiltä. <laughs> puheita. Peli alkakoon! Mutta sen te näette vasta ensi jaksossa. <laughs> Ai, ai, ai, <laughs>